Song, wie die Welt war, Song, ganz ohne Neid haben, Song, so manche Kranti haben, Song, obwohl sie alles doppelt haben, Song, so Kinder so oft rühren, Song, so das Töten schimpft werden, Song, wie so unser Reichsland, Song, für manche hat kein gewonnen, Song. Bitte. Ja. Tschüss, tschüss. Cool. Leben wir zwei. Leben wir zwei. Leben wir zwei. Sauge mal, sauge mal. Sauge mal, sauge mal. Sauge mal, sauge mal. Oder, oder dämpfen. neid hast. Wieso manche Kranti haben, obwohl sie alles da will haben. Wieso Kinder so oft rühren, wieso das Töten schimpft wird. Wieso unser reiches Reichsland? Für manche Hochpark gewohnt. Super, das war es jetzt. Dass der einmal gerechter wird dass ja jeder wieder gespielt. Dass man kriegen super Welt, vielleicht mit dir super Welt beim auszuschreien. Dass wir wegkriegen den Kran. Was da gegen das Gift? Das gut geht unsere Luft. Wir in jetzt vor. Für die Kleinen ein paar Jahren. Wir so manche Lochen. Während der andere schaut längst rein. viel gescheiter wären. Und im Winter bei den Hetzer, bei den Messerwetzer, wieso jeder mehr haben will. Wieso den Noppern vis-à-vis? Wieso nicht Angst so viel? Wieso nicht mehr Gefühl? Wieso mich das so aufregt? Das ja, weiß ich jetzt. Ja. <laughs> Und an anderen wieder nicht wie so manche Haut auf Pappen und, und einen anderen Außenrem. Sag einmal, sag einmal. Sag einmal, sag einmal. Sag einmal, sag einmal. Sag einmal, sag einmal. I need somebody. Sag einmal, sag einmal. Sag einmal, sag einmal. Sag einmal, sag einmal. Sag einmal, sag einmal. Sag einmal, sag einmal. Sag einmal, sag einmal. I need somebody's help. Helfen. Fertig? Ja, da wird Arbeitsbild. Jeder wird gespielt. Ja, <laughs> genau, das sind wieder gespielt. Von der Zeit her passt. Ja. I need somebody's help. I